байқамасақ сайлаудың плакаттары алынып жатыр мына мәслихаттың үміткерлері түгел өтті ме екен сол қызық болып тұр қалай ойлайсыңдар жа сырақ сұрақ қойғыш едің ғой алло қалай ойлайсың сұрақ қойғыш едің ғой мына шу өтті ме өтпеді ме міне біздің болашақ жаңа қазақстанның керемет азаматтары мұндай азаматтармен қандай жаңа қазақстан құрылады бұларды да мына міне мен өзім айтып жүргендей екі үш күн болыпты міне біткеніне назарбаевтың өмірбаяны деп мына біздің элеваторды міне қиратып бітті тура осы элеватор ұқсап назарбаев түп тамырыменен жойылған сияқты жаңа қазақстаны да мынандай халықты алдайтын биліктің де керегі жоқ жойылсын жойылсын жойылсын халыққа қарсы жұмыс істейтін билік жойылсын Thank you.